Na takim autku AXA możesz zrobić prawo jazdy od 16 lat, czyli od 16 roku życia, zanim jeszcze osiągniesz pełnoletność. Ten konkretny model jest tutaj u dealera we Wrocławiu. Autko francuskie, bardzo sympatyczne. jeżeli masz takie autko, czy jeździsz na innym autku od 16 roku życia zapraszam Cię do komentarza Także jeszcze raz AXA na Borowskiej 258 we Wrocławiu.